ها اعملها اخي شنو حكايته الموتور الميتور هذا بعد بعدك بعدك ايش وقف على جنب هات نصلحوا هاي يا اخي كل يوم راهو نفس الحكايه يا اخي مشني باش نخرج مشني باش نتفرهد مش باش نشوف الضوء كان دادي نهار اللي عرسته انت كل يوم تحط ركبني على الميتور نخرج ويطيح panne نعاودوا نرجعوا للدار نخرج ويطيح panne نعاودوا نرجعوا للدار يا اخي مش نقعد هكاك ما نشوف شيء في دادي من هناك ما شفت شيء قلت لك والله لا بنهزك البلايص لا ريتيهم في تلفزه ولا ريتيهم في راديو ولا شفتيهم في مجله ولا احكوا لك عليه لا ما نهزك وتشوف بعيني هو صلح او صلح فيه واش خلاف صلحوا ونقزوا ربي تو شوف كيفاش زي النهار كله وانت تكبس وترخي يا اختي نخدم برك على روحك يا اختي امشي يا لا رايس شبيكم كي نعيد فا هاك عيط هاك ها هو ميتور طلع ميتورك واطلع نكون نتتبعك انت كي موتورك